Bem, com a vinda da Decane, algumas coisas mudaram aqui na, na, na tier list, inclusive com a Lyre. A Lyre, que era basicamente tier S, eu coloquei ela aqui como uh, personagem mais fraca. Bom, e dessa vez eu, eu fiz um vídeo com as classes, porque o pessoal tava chorando, porque eu não tinha colocado as classes, vai saber por quê. É, então eu vou poupar nas explicações, né? Da outra, da outra vez eu fiz um vídeo só com os personagens e fiz uma explicação mais detalhada, agora eu vou fazer o contrário. Ah, Wing, eu discordo. Bom, você pode até discordar, mas na prática é assim como funciona. Né? Pelo menos no, nos PVP um pouco mais alto nível, né? E claro, em PVP baixo nível você pode colocar tudo que vai ser tier S lá. Bom, então vou começar aqui pela classe especial. Eu coloquei como especial, na verdade, os personagens que são situacionais, ou seja, eles só entram por algum motivo. Eles, tipo, eles não são personagens consistentes que você coloca em qualquer composição. Eles entram justamente para formar uma composição específica. É. Então aqui, vou começar pelo especial menos, que são os personagens situacionais, mas que estão relativamente fracos. Então eu coloquei aqui a Lyre, ó, com a vinda da Decane, lá não joga mais. Tipo, lá virou meme de vez. E, bom, os personagens, assim, que counteram lá, estão todos no meta. Né? Tipo, PK, Xamã, é, até Mercenário tá counterando Lyre. É... Então, assim, são personagens que o pessoal pega consistentemente. E são personagens relativamente counters da Lyre. E a Lyre tá fraca, né? A Lyre não tá tão forte assim. Então, tipo, com a vinda da Decane, a Decane é outra personagem que altera a Lari. Então, tipo, não, Lari não joga contra a Decane. E se a Lari tá jogando contra a Decane, é porque a Decane tá jogando muito errado. N não é para jogar contra a Decane. Lari, a Lari ainda consegue sair, se sair, contra as outras classes, né? Mas se, se alguém colocar Decane, é, Lari, tipo... É meme, vira meme, vira meme. Não tem por que pegar. Né, e eu coloquei aqui Maga e Arcano, porque também são personagens extremamente situacionais. É, quem já pegou os metas de, de Arcano, que são muito antigos, por sinal, é, sabe que você só pega Arcano junto com algum outro DPS para fazer uma, um combinho lá com o, a primeira skill, que está fraca, por sinal, né, que bufa o ataque. É, ele levou bastante nerf e é isso. Ele é situacional, Maga também é situacional por causa do raio e tal. Bom, agora a gente tem os situacionais que estão bons, né? O DA, o DA tá muito forte, ele poderia estar tá rank S, só que ele é situacional, né? Ou seja, vai ter partida que ele vai ser inútil. Né? Tem, ele tem counters também. Então, assim, ele, quando você consegue usar ele, ele é muito forte, extremamente forte. Rank S fácil. Mas quando você não consegue usar ele, ele é fraco, basicamente. Rei, a mesma coisa. Rei, você consegue caçar ela, mas a Rei tá com buff inspiração. E ela é uma personagem situacional, você entra com ela para fazer uma compra específica. Ou seja, é, você vai querer usá-la com um Ryan, por exemplo, um Xamã. Porque ela, é, eles estão com muito buff de MP. E a, inspiração da Rei tá buffado. Então, tipo, na teoria, você consegue ficar spamando muito skill com, com Rei se você fizesse com Minho de Rei Xamã. Né? Ou Rei Druida, mas Druida tá fraco, então Rei Xamã mesmo. Bom, então esse é o especial. Vou poupar é, explicações sobre alguns personagens que eu acho que nem precisa, né? Então vamos lá pro Rank S. Bomba que não sai, não, não enfraquece nunca. Xamã, forte pra caramba em tudo. AK, mesma coisa, o bloco dele tá bom. O Erudo em é time, isso daqui é em time, tá? Então Eru, é, Rona, AK em é time sempre faz diferença. PK, PK em é time é um personagem que eu reluto pra colocar no S, mas resolvi colocar aqui é, por causa do dano dele e tal, ele faz bem a função dele. E Decane, que na verdade deveria estar rank SS+, né? Porque Decane é, é outro jogo, tipo... Decane tá, tipo, ridículo, ridículo, ridículo. É, assim, um jogo com Decane e sem Decane são jogos totalmente diferentes. Não tem o que falar, não tem o que falar. Então vou pro ranquear, que eu separei em ranquear e ranquear mais. Ou seja, uma diferença pequena. Os dois são ranquear, só que um é um pouquinho melhor que o outro. Então Ninja Ninja o pessoal acha que tá fraco, mas não tá. Na verdade, eles só mudaram o spam de Shuriken do Caos pra Shuriken dupla. Só isso. Só isso. Ao invés de você dar ZZZ, você dá Kunai dupla. E fica spamando isso o jogo inteiro. É basicamente isso. Não, não, é, é, só essa a diferença. Tipo, sei lá o que, que eles pensaram na hora de fazer o balanço. Tecnomaga. Tecnomaga tá um, um pouco relativamente fraca eh, ao, comparado ao que já foi. Mas ainda dá pra jogar contra ela e ela se sai muito bem contra a Decane, que é um personagem muito usado também, então fica aí. Vegas continua sendo o, boneco bonecão de sempre, né? Depende de quem joga, se o cara joga muito bem, ele vai fazer uma partida muito boa, né? Vai quebrar muito o time. E Holly também, que se jogar bem em time, né? É, ela comba com vários personagens aí, ela consegue é, ser um suporte muito bom, a glória dela tá boa, tá curando bastante. É, ela consegue dar o, o suporte, consegue zunhar, enfim, é o de sempre. Mercenário tá forte, principalmente do, por causa do Rocket Z. É, executor tá forte, relativamente forte na verdade, você tem que saber jogar com ele. Ele às vezes vai servir, às vezes não vai. Mas eu resolvi colocar ele rank A porque, comparado ao Sank B, ele tá melhor que os outros. Só por isso. Inquisidor também tá forte, dando muito alto. O Lutador tá com buff, um bom buff. É, ele tá com dano bastante alto na energia. O combo dele tá bom. É, o, pack dele em si, pra um lutador, tá muito bom. Zero também tá muito bom. Né? Apesar de que zero já foi muito mais OP, mas ainda zero é usável. O ferrão do zero tá ridículo de forte. Então, só pelo ferrão do zero ele poderia estar, sei lá, no rank A+, mas pelo resto do pack eu resolvi colocar ele no rank A só. E o rank B aqui eu vou poupar um pouco, porque é muito chá. Então, ó, eu vou, vou direto pro, pros que importa aqui. Justiceiro eu coloquei no rank B+. Por quê? Porque, cara, tava vendo Justiceira e a Justiceira, ela tá dando muito dano no Rocket Z. A Elise em si tá dando muito dano no Rocket Z. E a melhor classe de rocker Z é a Justiceira. Né? A, a primeira classe não tá tão boa assim o Rocket Z, mas a quarta classe está. E, cara, além de ela tá muito rápida e o Rocket Z tá dando mais que um grab, tá dando uns 500 de dano, isso é muita coisa, ela consegue fazer isso o jogo inteiro. E é isso, basicamente você joga fazendo isso embaixo e você consegue fazer um estrago muito grande, muito grande mesmo. Eu vi, uns vi uns caras jogando de, de justiceira que é, fez estrago no jogo, mas não tá ranqueado ainda, né? Então tá eu coloquei um rank B+, junto com o Retalhador. Retalhador é outro que eu vou ter que explicar, porque, né? O pessoal é, acha que Retalhador tá rank S, S+. O pessoal acha que só por causa do dano do Retalhador ele tá muito forte, mas em time ele é suicida, cara. Se você acha que tá apanhando pra um Retalhador em time, cara, das duas uma. Ou você é noob o seu personagem é off-meta. Se você chora para, sei lá, um retalhador usando macro em time, meu amigo, eu peço para o retalhador usar o macro em time para ele não afundar, velho. Porque pesa. Retalhador se mata demais, retalhador se expõe demais, ele apanha demais. Olha os personagens que estão acima do, do rank dele. São todos personagens que batem no retalhador. Todos, todos, todos. Então o retalhador não joga em time, como o pessoal acha que joga. Monge também está relativamente mais fraco, até porque a esquiva dele está com hiperarma, ou seja, ele ainda leva dano. É, caçar com ele está mais difícil, porque não tem muito personagem para caçar, olha o rank acima dele. Ele vai caçar quem? Né? Então não tem muito o que fazer com o monge. Mas ele ainda continua se bem jogado, joga bem. Polaris foi uma personagem que me surpreendeu, porque eu estava testando ela e o dano dela tá bom, né? É, alguns danos dela, né? Nem todos. É, principalmente de skill, skill tá horrível, mas os combinhos dela estão muito bons, né? É, então acho que coloquei ela aqui porque ela continua fazendo bem a função dela de zonear e dar um daninho ali. Lupus também é um personagem que está zoneando muito bem, mas né, não tá aquela coisa toda, mas ainda consegue jogar, né? Azin também tá muito bom, muito bom mesmo. Talvez eu até deveria ter colocado o Azin ali junto com o lutador, mas agora já foi. Lin Luz tá legal também, Edel tá legal, Sei lá porque coloquei a dando B, mas deveria ter diminuído ela. E o Jill... A Jill sinceramente está fraco, mas eu coloquei aquele dali ao é Commander, tá? É, rank B, não tem muito segredo. Os personagens ali são auto explicativos Deixa eu ver se tem mais algum. É, não tem nada pra explicar no rank B. E tem uns que eu nem quero ranquear. Olha aquilo dali. Só tem... Ah, cara, não recomendo você jogar com nenhum daqueles personagens, porque tá horrível. Horrível, horrível, horrível, horrível, horrível, horrível. Horrível demais. Horrível, horrível, horrível, horrível. LG que já foi rank S um dia. Sério, o pessoal, assim, tenta jogar de LG porque, sei lá. Porque quer, né? Porque acha o personagem legal, no máximo. Porque o personagem é ruim, cara. O personagem tá horrível, cara. Horrível. E é isso. Ah, amigo, eu discordo. Você pode discordar, cara. Mas na prática é assim que vai acontecer nos PVPs. Essa é a realidade do PVP. Então... Uh, ah, ah mas o meu PVP aqui com Pedrinho 3, o cara colocou Cavaleiro e carregou o jogo. Meu amigo, tem uma péssima notícia para te contar, né? Então, vida fica por aqui. E até a próxima, inclusive vai ter o campeonato caótico aí do Blanca. É, assistam. Eu vou estar participando também. É, não só vou estar participando, como quando não tiver em partida eu vou estar como juiz. É, eu também fiz a, aquele teaser que vai estar no canal do Blanca. Vou até colocar a descrição do Campeonato Cáutico aí para vocês acompanharem. E é isso, velho. Vamos, vamos ajudar aí o Grand Chase a, a alavancar e tal. Quem gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva que eu vou trazer mais conteúdo de PVP e deixem sugestões aí também. Se quiserem, se não quiserem também não deixa. E é isso, o vídeo fica por aqui, obrigado por assistir e até mais.